¡Mai! ¡Mai! ¿Qué sucede, tío? O guardia que me encorre. ¿Qué te encorre? ¿Por qué? Porque me ha visto como el chita bazaborros a la luna. ¿Y yo qué más tienes? Pues que las facié miquetas. ¿Y yo te preocupa? Las partí en cuatro piazos. Mira, si a luna y trencata, trencata ye, pero tú no me sudes. Ya, pero guardia... Ay, no te alticames, no te contrará nunca. Solo puedo alcontrarte yo, que soy a tuya, Mai.